Правильно, молодец. Так, все, сейчас. Ребята, сейчас мы будем, знаете, что еще... Сейчас... Не скоро еще, уроки длинные. Давайте теперь посчитаем. Если ты давно загрузился в классе, ты... Пожалуйста, не говорите лишнего в, э, в личном Мне классе. Комментаж. Давайте будем считать теперь... Давайте считать мои пальцы. Считайте мои пальцы, Толя. Сколько у меня пальцев на этой руке? Пять. Посчитай. Нет, ну ты посчитай прям вот так. Один, два, три, четыре, пять. Пять пальчиков. Держи, держи руку. Давай лапу. Оп. Считай. Один, два, три, четыре. Давай руку. А теперь сколько вместе? Десять. А у нас? Десять. А десять плюс десять? Два. Правильно. Молодцы. Да ты тоже сказал же, я уже успела. Так, молодцы чтобы еще посчитать. Давайте посчитаем, сколько у нас бабушек в комнате. Тогда. Правильно. Нужно одна поднимать руку. буду Толя, Максим, нужно сначала вот так поднимать руку. Я сама узнаю, кого спросить. Хорошо, сколько у нас Максима в комнате? Поднимай руку, если хочешь петь. А, один. Сколько Толиков у нас в комнате? Сколько? А, один. А сколько, а сколько учителей в комнате? Один. А сколько Надь в комнате? Ноль. Потому что во время урока я учитель. Понятно? Все, молодцы. Давайте. Знаете, что будем делать? Что? Когда? Давайте хорошо, сделаем маленькую. А учительница умная, ей надо глобус. Не надо, подожди, по географии сейчас. Максим, а ну-ка сядь на место. Максим, кто на уроке главный-то? Баба. Сядь. Не я главная. Я буду Хорошо, у тебя пока это. Так, дальше. Поиграем, а, немножко поиграем. Встаньте, э, встаньте напротив друг друга. Сейчас вам, сейчас вам кое-что объясню. Давайте сюда, не, не, напротив друг друга. Смотрите друг другу, нет, друг другу в глазки смотрите. Чуть-чуть поближе. А теперь показывать друг другу пальчики, а второй, э, один вот Максим, допустим, показывает пальчики, а ты говоришь, сколько пальчиков, хорошо? И потом поменяйте. давай. Показывай сколько угодно пальчиков. Десять. И 10. Нет, и еще 10. Нет, ты не говори. Ты просто показывай. Ну, да, показывай только на одной руке. Сколько пальчиков? На одной руке только. Сколько? Вот у него сколько пальчиков? Четыре. Дальше. На одной руке давай. Дальше. Еще раз. Один. А теперь ты показывай, а он отвечает. Пять. Теперь еще раз. Да. Молодец. А теперь на двух руках попробуйте. Давай ты. Нет, ну просто вот... Десять и десять. Не надо так, Максим. Вот так и вот так. И посчитай вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, семь. Вот так. Давай, а, показывай. Показывай. Сколько? Считай прям по пальчикам, не буду считать так. Раз, два. А один, два, три, четыре. А вот этот? Один, два, три. Восемь. Восемь, молодец. Зак... Э, можно закрыть? Ой, угу. что вот так? Так, все. Тихо. А ну-ка, стойте ровно. Три. Так, теперь встаньте, как солдатики. Так. На стойке равняйся. Нет, ну нормально встаньте, ребят. Три. А теперь, знаете что? Казните друг друга носиками. Только носиками, больше ничем. А теперь казните друг друга только ручками. Двумя, э, а теперь двумя ручками. А теперь ножкой. Одной ножкой. Нет, ну не так, мальчик, вот так. Аккуратно, вот так, вот так. Максим, сейчас два поставлю за поведение. Аккуратно ножками. А теперь двумя ножками. Двумя, двумя ножками. Да а просто, Ой, просто встаньте и, и встаньте друг другу на ножки, только не сильно, и все. Вот так, вот. А теперь дотроньте друг, до друг друга попами. Так, молодцы. А теперь закройте плечиками. Одним плечиком. А ты другим плечиком. А теперь ушками. <laughs> А теперь волосиками. Только аккуратно.